فيلا اول شي تروحون الانترنت بعدها تخشون على الجوجل بعد ما تخشون على الجوجل تضغطون على قائمة البحث وتكتبون مهمل فراح يجيكم هذا مهمل خشوا عليه وسووا انشاء بريد عشوائي هذه اول خطوة بعد الخطوة الاولى روحوا عند علامات تبويب واضغطوا عليه كذا روحوا عند علامة تبويب جديدة فسووا هنا بحث او ادخال واكتبوا Fortnite بس اكتبوا Fortnite بعد ما تكتبون Fortnite راح يجيكم هنا فورت نايت ايبك جيمز خشوا عليها وهنا لازم انك تسجل حسابك فانا الحين بسوي الطريقة هذه الخويفة يلا خلونا نسجل حساب قوي طبعا طريقة التسجيل انك تضغط على الثلاث خطوط اللي هنا وتروح عند هذا الشخص بعد ما تروح على الثلاث خطوط تروح عند كلمة PlayStation او اكس بوكس او اذا انت PC تختار على Epic Games فانا PlayStation راح اخش على PlayStation هنا يقولك سجل آه، البريد وكلمة المرور فراح اسجلها وارجع طبعا يا عيال بعد ما سجلت آه، حساب ال PlayStation راح تجيك هذه القائمة فكل اللي عليك انك آه، تسجل هنا اسمك او اي شيء وهنا آه، تكتب اسم ايديك اللي انت قاعد تلعب فيه من سوني فراح اكتب اكتب ايدي خويي بس هنا تسجل ايميل وكلمة السر خلوني اسجل ايميل وكلمة السر وبرجع لكم بعد ما سجلنا في لكم الدائرة الخضراء هذه وهنا ال ID فاعرفوا انه خلاص يعني تسوون صفحة جديدة تكتبون Fortnite Twitch Prime. زي ما تشوفون هنا تكتبون Fortnite Twitch Prime. بعدها راح تلقون هذا اول خيار Twitch Prime Pack Epic Games خشوا عليه هنا راح يقول لك آه، انت يعني عندك آه، بطاقة يعني عندك اشتراك او لا فانت حط هذه الكلمة ما عندي اشتراك راح يقول لك جرب سبع ايام مجانا فاختر هذا الخيار حط بدولة United States بعدها أسوي آه، تجربة لمدة ثلاثين يوم زي ما تشوفون هنا راح يقولك سجل اكاونت في موقع امازون آه، سوي هنا اضغط هذا الخيار اللي تحت على اساس انك تسوي لك حساب جديد فهنا راح يقول لك آه، اكتب اسم خربط اسم فهنا راح يجيك الايميل كل اللي عليك انك تروح موقع مهمل موقع مهمل اللي فتحناه قبل شوي فيب آه، سو اضغطوا على الايميل كده كل اللي عليك انك تضغط على الايميل كده عشان يعني ينسخ بعدها ترجعون لموقع امازون وتسوون لصق هنا فبس جاكم الحساب وكلمة السر حطوا اي كلمة سر من عندكم خبصوا اي شي اي شي بس لازم تكونون حافظينها عشان انتم مضطرين انكم تعيدونها مرة ثانية فخلوني احط كلمة سر اثنين ثلاثة زي ما تشوفون بعد ما سجلنا راح يفك لك صفحة كذا على تويتش فانت سوي sign up اتوقع كذا او sign up فراح يقول لك حط username حط اي user انت تبيه يعني راح يسجل لك حساب في تويتش فراح يقول لك حط password هنا فأنت حط ال password اللي تبيه لتويتش وهنا برضو راح يقول لك الإيميل حط الإيميل الرسمي حقك فأنا راح أحط الإيميل الرسمي وكلمة السر وبرجع لك بعد ما سجلتم الاكاونت حقكم راح يقول لك انه تربط حسابك يعني آه، سوي كونفورم طبعا بكذا يقول لك خلاص سوي كارد اضغط اول كلمة هذه الصفراء فراح يقول لك دخل رقم البطاقة واسمك فراح اعطيكم رابط آه، تحطونه في الوصف زي ما تشوفون دقيقة بس طبعا بعد ما يقول لك card number كل اللي عليك انك تخش هذا الرابط طبعا راح احط لكم بالوصف واول فراغ آه، برضه راح احط لكم في الوصف سووا لصق هذه الكتابة بعدها هنا تحطون صح وهنا صح وهنا تحطون رقم 12 وهنا برضو تحطون رقم خمسة ستة ستة وهنا تحطون آه، رقم 12 وهنا واحد وعشرين زي ما تشوفون سووا زي كذا ضبطوا الكتابة هذه راح اديكم هنا كودات فانسخ اول واحد كذا سوينا بعد ما سوينا نسخ كل اللي عليك انك ترجع لامازون وتسوي هنا وتحط لصق والاسم تكتب اي اسم من راسك عادي التاريخ هنا تحط 12 وهنا واحد وعشرين وتسوون next بعد ما يجيكم نت كل اللي عليكم هنا اول شيء تكتبون Grand Army زي كذا اكتبوا زي هذه الكلمة بعدها تروح الثانية تسحبون عليها وتروحون على city تكتبون New York واللي بعدها برضو تكتبون New York فراح يجيكم هذا الزيب حطوا واحد صفر صفر صفر واحد وبعدها يقول لكم رقم خبصوا اي شيء كذا وسووا save طبعا راح يقول لكم خطأ كل عليكم بس تحذفون وترجعونه زي ما هو ما تغيرون فيه ولا شيء فراح يقول لك انه خلاص تم اضغط على الكلمة الصفرة هذه زي ما تشوفون هنا خلاص قال لي ان Twitch Prime تفعل عندي اضغطوا على كلمة the loot هذه فراح يجيكم كذا Twitch Prime او Twitch موقع Twitch عادي يعني طبيعي فكل اللي عليكم انكم تضغطون على التاج هذا راح تشوفون هذا اللبسين هنا اضغطوا على اول كلمة البنفسجية راح يقول لك انه خلاص تم الاضافة كل اللي عليك انك تروح موقع Epic Games فاضغط على موقع Epic Games كذا طبعا يعني بعد ما تخش موقع Epic Games سو يعني قول لهم انك انت عندك عضوية اضغط الكلمة الاولى بس راح يقول لك كذا انه تربط حسابك Epic Games ب Twitch سوي الإذن بس يا عيال إذا جتكم هذه القائمة معناتها مبروك عليكم اللبس اللبس جاكم فهنا وصلنا لنهاية المقطع أتمنى أنكم استفدتم وإذا استفدت لا تنسى تنشر الرابط وإذا استفدت لا تنسى أنك تنشر الرابط لأخوياك عشان الكل يستفيد وبس كان معكم حمود كيسي لا تنسون اللايك والاشتراك بالقناة ترى الاشتراك يسعدني وخلوكم مع مقاطع جايه